тут ребята с Москвы телеканала НТВ готовятся к съемке, я решил показать хозяина, то есть дом хозяина, где мы снимаем съемочку. Что меня привлекло, это вот его стена, так вот красиво. Тут он все показал, тут какая-то утварь старинная. Вот, но ну, что у меня больше всего понравилось, помимо всего. Сейчас иду. И вот это вот коллекция паэльниц, которыми делают паэлью. Ну все, меня зовут, так что я иду дальше. Все, спасибо за внимание.